Hi, tady Petr. V předchozích videích, ve kterých jsme mluvili o předpřítomném čase, jsme říkali, že nám působí nějaký problémy a vysvětlili jsme si proč a říkali jsme si, že je dobré přítomný čas se učit v situacích. No a dneska si řekneme jednu takovou situaci a, po, a využijeme toho, že jsme tady v lokti. Jo? Oh. Takže když se ptáme na zkušenost, tak se ptáme, už si někdy něco dělal, viděl, neviděl, nedělal, potkal si někoho, zpíval si něco a tak dále a tak dále. A protože neříkáme kdy v minulosti, tak musíme použít předpřítomný čas. Jo? Takže ta otázka z pravidla je have you, můžeme říkat ever, jako už někdy, že have you ever been, ha, Tady jsme v Lokti. Have you ever been to Lokat? Have you? A teď máme sadu odpovědí. Můžeme například odpovědět Yes, nebo takhle. Už jsem byl v Lokti někdy, mám tu zkušenost. I have been to Lokat. Nebo řekneme ještě jsem v Lokti nebyl. Nemám tu zkušenost. I haven't been to Lokat. Nemusíme říkat ještě, protože to už je implicitně dáno v tom předpřítomném čase, ale chceme-li to zdůraznit, ještě ne, ještě jsem tam nebyl, tak můžeme říct I haven't been to Locket yet. No a také můžeme říct, jo, jo, jo, mám tu zkušenost, už jsem byl v Lokti. Yes, I have already been to Locket. Jo? Tak pojďme tady položit pár otázek týkající, týkající se lokte, jestli máme zkušenost a nebo nemáme a budeme si pamatovat, že v předpřítomném čase neříkáme kdy v minulosti. V okamžiku, kdybychom chtěli použít výraz označující minulost, kdy v minulosti, musíme použít past simple. OK? Takže kdybychom například řekli minulý rok, byl jsem v lokti minulý rok, byl jsem v lokti minulý týden, minulý měsíc, anebo i včera. Musíme použít past simple, takže I was in Loket last year, last month, yesterday. A nebo jel jsem do Lokte, I went to Loket last year. OK? Takže tady v Lochti je krásné venkovní divadlo a my se můžeme zeptat. Už jsi někdy byl v tomhle venkovním amfiteátru tady v Podhradí Lokeckém. Huh? Have you ever been to this outdoor theater? Right below the castle. Okay? We have a castle here. So we can say we have a next, next question here. Have you ever been to this castle? Have you ever visited the castle? Castle located here. No a zase můžeme říct sadu odpovědí. Ano, yes, I have visited the castle. Nebo yes, I have been to the outdoor theater. There are a lot of events. For example, opera Rusalka. So, have you ever been to the opera Rusalka here in this outdoor theater? Have you? Hmm, můžeme říct, nikdy jsem ještě nenavštívil tento hrad. Nemám tu zkušenost. I have never visited the castle. A nebo ještě jsem, ještě jsem nebyl v tomhle divadle, rád bych. I'd love to go to the outdoor theater to a concert or to see an opera. But I haven't been there yet. Jo? Tamhle nahoře, já ho ukážu, je malý pivovar. Takže bychom se klidně mohli zeptat. Have you ever been to the brewery? Na And there is a hotel, je tam i hotel, takže bychom se mohli zeptat. Have you ever stayed in the hotel right next to the brewery? Florian, I think, is the name. Jo? Už jste někdy bydleli v tom hotelu? Na náměstí třeba? Have you ever stayed in the hotel in the square? A vy byste řekli no. We haven't stayed in the hotel in the square because we haven't been to Lockhart. Takže nebydleli jsme v tom hotelu na náměstí, protože jsme nebyli v Lochti, nemáme tu zkušenost. Takže kdybyste se chtěli zeptat někoho, už si zpíval nějakou píseň, už si viděl nějaký film, byl si v Lochti, navštívil si ten hrad, zkoumáme, zjišťujeme, jestli ten člověk má danou konkrétní nějakou zkušenost – Neptáme se kdy, prostě někdy, už někdy. Používáme předpřítomný čas. OK? A stejně tak v odpovědích, typu ne, nemám tu zkušenost, takže nenavštívil jsem hrad Loket. I haven't visited Loket Castle. Mm, nebyl jsem tady v amfiteátru v Lokti, podhradí. I haven't been to the outdoor theater here, right below the castle. A tak dále. No a dobrá pomůcka také je, když chcete například říct, že ještě nikdy jsem něco nedělal. Ještě nikdy jsem něco nedělal, nebo neviděl, neslyšel, nepotkal a tak dále. Před přítomný čas. I have never been to Locket. I have never been to this theater. I have never seen the film. I have never stayed in this hotel. Jo? Takže teď si můžete zamyslet, a zeptejte se někoho, jestli už někdy něco a bude to prav, největší pravděpodobností otázka v předpřítomném čase, protože neříkáme kdy v minulosti. Jo? Tak jo, tak snad vám to trošku pomohlo. Yeah? And I think that's all for today. And uh, now you go to your friends and ask them questions about their experience. Okay? Have you ever been to Lokat? Have you ever visited Lokat Castle? Have you ever been to the outdoor theater below Lokat Castle? And so on. Okay? I will see you in the next video.